incluir glocais. Por que hay que manchar as mãos? Me vale. Tirar a poder de cuñado. Donde haya a hincar, a lavar los cuerpos. Poner el rotor apuntando cilindros. Não estarás interessada no meu alpina? Olha, vamos mais de cartas. É logo corrupción nas redes. Que se chame o que se o dedo de Dios moito, porque a muller pura vai o pé celestial, pero a impura vai, vai cunha satisfacción descomunal. Un trozo de 360 grados. estilismo, é, meu lugar? Qualidades masculinas se sentem para os Ponte, Circo, virtuosismo, servirismo, oinanismo, hedonismo, A tua Amor é nada é, que é felicidade. Porque felicidade é um estado